победа будет наша! Слушать сюда! Прикрывайте фланги, чтобы ни один стрит не пролез. Давай! Граната! Петя! Die Wehrmacht schickt deiner Familie freundliche Grüße, Russenbastard! Die Munition wird knapp. Was ist los, Ivan? Hast du Angst vor uns? нами, товарищ командир! Пару секунд. Немецкая пехота! Спаси Nein! Leck mich am Arsch, du feige Ratte! Streng dich an, du feiger Russenbastard! Was ist los, Ivan? Hast du Angst vor uns? Entschuldigung. Tut mir leid. Arsch, du feige Ratte! Die Wehrmacht schickt deiner Familie freundlich... Bastard! Наши товарищи рассчитывают на нас! Мы должны победить! спасибо. Здесь тебя и похоронят, Фриц. Здесь опасно, надо выдвигаться. Ответный огонь, мать твою! Мама! Помогите, мама! Oh, Deckung! Wir brauchen Haltet die Augen nach Ivans offen!